и интересно. Калийские, потому что я потом сказал им, Калили делали, посещали, и здесь дискутации. Потому что снимок, ну да, здесь и аппараты живые, да, что, наверное, 60-е годы. quel sintomo nella supernumerità nunca aquele síntoma que eu coloquei é meio da né? Ой, не туди. наша медицина, да. Ну, одне радує. Вчора, звісно, медсестра була ужасна. Вона нам розказувала про свої проблеми, ми їй кажемо. А врача взагалі не знаю, який він. Ми його не бачили, несмотря на те, що я кажу, от на це відділення пішли всі кошти, всі бюджет. Видно, що повно в них грошей. От, але ж ти бачиш, як це зробити одну медсестру на два етажа, одну санітарку, яка глубокий пенсіонер на два етажа. О, І вчора добитись до них не можна. Якщо ти не будеш сам спасати свого рідного, то то врачі дуже черстві. А сьогодні вони швидше. мені чи подобається, що вони сьогодні, ну я була настроєна їм сьогодні робити рознос. І вони сьогодні зразу попіднімали врачів, зразу прибігли, зразу цей. Ми купили міряємо кислород і, звісно будемо надіятися, що в реанімації спасуть. Одне погано, що я прочитала, що в реанімації біля больного може знаходитись два чоловіка, а вони не пустили. кажуть, що пускають Написано, я ж прочитала. А вони не пустили, кажуть, що е, зараз ковідний, е, потому, поэтому нельзя. Що там робиться в тій реанімації, ми не знаємо. Як ми бачимо, що навіть в відділеннях робиться яка чорствость, яке безразліччя. Тобто їх не б'ють за те, що люди там помирають, і вони спокійно до цього відносяться. Нам медсестра просто розказує, як їй погано, як їй важко, замість того, щоб спасати. Завелася. Завелася дійсно. Погано, що від цього заводу страдають. Да. Ти ж починаєш нападати на всіх. А є й врачі врачами, є врачі, які врачі. А є врачі, які мають тільки корочки і працюють там, щоб тільки заробляти. Оце чорствость їхня, оце оборона. Тобі ще раз скажу, врачі ще тоді хорошо відносяться. Тоді, як їх наказують за смертність в відділенні. От тоді вони бігають. Да, ось дивися, перед цим були в лікарні, які вони молодці. Вони по першому зову бігли, всі вокруг нього ставали, і всі це. А тут все оставили. 81 рік все, всі спокійно ходять собі на розслабоні. Тому що це ковідне відділення, тут допустима смерть, це нормально. Помер аж ковід. Приписали ковід, все. Всі спокійно і нормально їм. Зараз є на що списати.